I'm not a player，但你从不相信。想把自己变帅，只为了挣脱你。没有你的 love 随时可以。 中不厌，每天都听完想都想听。Just tell me，求求你给个回应，让我开心。I'm r e a d y 想听。 girl, you know my situation. No matter what happened, but you always be my best friend. 你是钢琴上的三十六个黑键，你的出现填补旋律上的缺陷。你是张陪我无限循环的老唱片，换头要保质期，但爱你没有上限。I'm missing you, my honey. Don't you？我是一个被你骗忧郁的小丑。Oh yeah，每天都亲吻像个想听。Just tell me，求求你给个回应让我。 放上。 not a player，但你从不相信，想把自己变帅，只为了衬托你。when you need a love，随时可以 call me，just call me，just call me。如果之后我会变成什么样？可能你会看到我结婚的消息被放上新闻。我会有一个很爱我的男生，我也有了自己的小孩。不会变的是。

宠我，每天都情话想不想听 j u s t tell me，求求你给个回应让我开心，ready。 从不相信，想把自己变帅，只为。 and the reason 是上帝送给我最好的 p r e s e n t Baby girl, you know my situation. No matter what happened, but you l l always be my best friend. 你是钢琴上的三十六个黑键，你的出现填补旋律上的缺陷。你是张陪我无限循环的老唱片，罐头要保质期，但爱你没有上限。I'm missing you, my honey, don't you? 我是一个被你变忧郁的小丑，Oh yeah，每天的计划想不想听？ Just tell me，求求你给个回应，让我开心。I'm ready。 play，但你从不相信。想把自己变帅，只为了衬托你。唯有你的 love 随时可以 call me，just call me，just call me。果之后我会变成什么样？可能你会看到我结婚的消息被放上。 있어요 Oh, I'm not a player，但你从不相信。想把自己变帅，只为了衬托你。唯有你的 love 随时可以 call me，just call me，just call me。果之后我会变成什么样？可能你会看到我结婚的消息被放上新闻。我会有一个很爱我的男生，我也有了自己的小孩。不会变的是。 人群中一眼就把你找到的 lover girl，我还是那个可以陪你找自己的 lover girl。所以你呢？冬秋，我是一个被你变忧郁的小丑。耶，每一天都有情话想不想听？ 哦耶！每天都情话想不想听？Just tell me，求求你给个回应让我开心，爱你。 你是钢琴上的三十六个黑键，你的出现填补旋律上的缺陷。你是张陪我无限循环的老唱片，换头有保质期，但爱你没有上限。I'm missing you, my honey, don't you？我是一个被你变忧郁的小丑，每天的青蛙想不想听？ Just tell me，求求你给个回应，让我开心。I'm ready。 你从不相信，想把自己变帅，只为了衬托你。唯有你的 love 随时可以 call me，just call me，just call me。如果之后我会变成什么样？可能你会看到我结婚的消息被放上新闻，我会有一个很爱我的男生，我也有了自己的小孩。

not a player，但你从不相信。想把自己变帅，只为了衬托你。没有你的 love，随时可以 call me，just call me，just call me。如果之后我会变成什么样？可能你会看到我结婚的消息被放上。 找到了 Lover Girl，我还是那个可以陪你找自己的 Lover Girl。 想不想听？Just tell me，求求你给个回应，让我开心。I'm ready。 送给我最好的 present，baby girl you know my situation，no matter what happen，e d but you always be my best friend。你是钢琴上的三十六个黑键，你的出现填补旋律上的缺陷，你是张陪我无限循环的老唱片，换头有保质期，但爱你没有上限。I'm missing you my honey，don't you？我是一个被你变忧郁的小丑，yeah，每天都情话想不想听？ Just tell me，求求你给个回应，让我开心。I'm ready。 的 p l a y 但你从不相信。想把自己变帅，只为了衬托你。唯有你的 love 随时可以 call me，just call me，just call me。果之后我会变成什么样？可能你会看到我结婚的消息被放上新闻。我会有一个很爱我的男生，我也有了自己的小孩。